А вот, так что сегодня будем говорить о женской энергии, поэтому хочу, чтобы мы учитывали все законы Вселенной, которые нам даны испокон веков, чтобы мы немножко следовали этому, потому что современный человек очень сильно оторвался от природы. Каждые отношения, в которые женщина вступает, 2-3 дня ром, неделя, роман, и уже женщина думает, что эти отношения всерьез. Ошибка? Огромнейшая ошибка. Почему? Потому что женщина уже ждет его звонка. Потому что женщина наделяет его уже правами собственности. Что вот ты мой парень теперь, давай. Очень большая ошибка, потому что когда... что-то обязывает быть с ней на, на, на другом уровне. А я не могу, я не готов. Мы должны понимать, что мужчину нельзя обязывать. Нужно мужчину доводить до состояния, что он сам обязываться готов. Вот как пионер, вот уже пришел к вам и говорит, да вот я, я, я тебе за... Я почему за тобой столько хожу? Ты что себе думаешь? Мужчину нужно доводить до состояния, чтобы он вам доказывал. И пока вы его не довели, позже мы это рассмотрим, вы должны говорить мужчине, Ничего серьезного, я же все понимаю. Извини, я так же, как и ты. Во-первых, вы даете ему, вы ему нравитесь, потому что вы его не обязываете уже быть женихом и думать о, о, о будущем ваших отношений. Во-вторых, вы его расслабляете, и он вам доверяет, потому что, скажем, ну, друзья так друзья, очень хорошо. И в-третьих, вы даете ему свободу чувствовать себя, что взять обязательства или нет. Вы даете ему свободу. И когда мужчина кричит о свободе, это не значит, что ему нужно еще куда-то на сторону сбегать. Присутствует дистанция а, которую мужчина преодолевает для того, чтобы вас найти, да, и вас а, схватить. За этим еще стоит магнитное поле, которые мы в минус, он в плюс. Мы об этом сегодня тоже будем говорить. Но а сейчас пока об ошибках. Следующая ошибка, которую допускают женщины, это любые отношения женщина рассматривает как продолжительные. Мужчина первые несколько дней делает все, чтобы женщину в себя влюбить. И она, как жираф, извините, на пятые сутки, ага, влюбилась и уже о нем думает о том, что он же ухаживал, цветы, конфеты, подарки, сладкие там, э, значит, речи на ушко и все такое прочее. В общем, мужчина весь выложился, чтобы ее влюбить в себя, и женщина уже готова. А в этот момент мужчина и исчез. Куда? Недоумеваем мы, женщины. А оказывается, у мужчины токсичность психологическая, токсичность. Вы знаете, когда мужчина после угара алкогольного на следующий день чувствует вот, вот это, а, голова болит, значит, похмелиться хочется. Вот это это. Невероятно, но потрясающе, что во взаимоотношениях, когда вот романтика в несколько дней, и когда мы уже а, вообще без ума от любви оба, женщина, еще плюс секс, о, женщина совсем уже там, туда уже ушла, все, в подводное царство уже все, она ему принадлежит, цело полностью уже строит с ним будущее. А мужчина отрезвел на следующий день, думает, так, что это было? Значит, а, а, а, а что это было? Как-то приходит в себя, потому что он выплеснул много, в нем столько нету, сколько есть в нас, в женщинах, эмоций. Вот, он выплеснуло это, и вот эта токсичность и ощущение чего-то он обещал, а чего-то он уговаривал кого-то. А кто это она? А, вот она, да. И мужчина, значит, деру дает, прячется. Почему? Ну, исчезает, я в смысле имею в виду, мужчина не, не оставляет сообщений, ничего не говорит о себе, никаких признаков жизни не подает, женщина недоумевает, почему так долго нет смс или звонка так это это. Мужчина устает от эмоциональной нагрузки. <laughs> Как это не парадоксально звучит, мы только разогрелись, что называется. Но, ну, собственно говоря, и в сексуальных отношениях мы также себя ведем, да? Правильно? Мы только разогрелись, а мужчине уже все в порядке вот, э, также в эмоциональном смысле. Женщина только-только уже себе предположила будущее этих отношений, как тут уже мужчина уже все, уже не, не, не ничего внимания. <laughs> Если мужчина демонстрирует обиду, значит, очень хорошо. Если он психанул, плюнул и ушел, замечательно. А, отношения начались. Сегодня я буду вам а, рассказывать о том, как использовать конфликт не как э, испугаться того, что конфликтные отношения вдруг перед вами конфликт, да, а наоборот использовать его, так скажем, и владеть конфликтом. Так вот, когда мужчина вам говорит «пойдем у койку», «пойдем у койку», и вы говорите «нет», «ага, так, ах, вот как ты меня любишь, говорит мужчина, и обижается, и провоцирует вас на чувства, чтобы вы с ним догоняли его и вдогонку кричали ему, да нет, я, ты не тупо думал, я же тебя люблю, давай койку, давай что хочешь, я на все согласна. Так вот, мужчина воспользуется вашей, вашей э, мягкотелостью и, конечно же, тут же после этого сразу о вас забудет. Безусловно, забудет. Поэтому я призываю всегда женщин, лучше останьтесь недосягаемыми, чем использованными. Правильно? Вот. Следующая большая ошибка, что мы, женщины, э, используем... сказать, что мужчина не любит вопросов. Мужчина любит задавать вопросы. <coughs> Извините. Мы должны научиться делать так, что мужчина нам задает вопросы. Сегодня мы будем изучать эту технику. На вопрос хочу заметить, а, чтобы не забыть. А если мужчина вас спрашивает, у вас, э, ну, Э, как бы скажем, когда он уже вас немножко ближе узнал, он вас спрашивает, у, у тебя кто-то есть? Или у вас, э, значит, вы в каких, э, значит, эм, ваш социальный статус или что-то. То есть мужчина может задавать эти вопросы, только не женщина а мужчине. Вот. И когда мужчина об этом интересуется, вы можете сказать так, что... Если это на первом свидании вы ему говорите, что думаю, что на данный момент – не могу себе позволить обсуждать данную тему с незнакомцем. И когда мужчина вас пытает все-таки, ну скажи мне, э, есть ли кто у тебя, или ты не замужем, я надеюсь, нет, и вы ему отвечаете. И, «Ну, в общем-то, вот мы выбираем мужчину, он нам нравится, и мы думаем, хорошо, только он, потому что он самый симпатичный, он самый желанный, а мы должны быть, показывать ему свою верность и демонстрировать ему свою покорность, что, мол, вот, дорогой, я для тебя, вся для тебя, вся тебе отдана. Но вы знаете, что думают мужчины? Мужчина знает, что пока вы не замужем, или пока вы не обручены, или пока у вас уже нет такой официальной договоренности в, вокруг вас, и он на какое-то долгое время оставляет вас, вы ничейная. Вы ничейная. Перестаньте думать, что у вас есть хозяин, у вас его нет. Вы просто себя обязали быть при хозяине и служить ему верой и правдой, и делать собачьи глаза, и э, ждать его в пороге, и махать ему ручкой, значит, когда он уходит. Перестаньте, перестаньте. Мужчина точно знает, если вы ему не принадлежите – вы не принадлежите сейчас никому, а если вы ему это доказываете, что вы ему всецело принадлежите, ой, вы тем более ему не нужны. Если вы никому не нужны, почему вы ему нужны? Он что, хуже всех, что ли? Ну, посмотрите. Поэтому... нам, женщинам, свойственно ощущение стадного инстинкта. А, в общем-то, если говорить, говорить современным языком, групповая психология. Мужчина очень слышит возрастных своих соперников и доверяет право лидерства тому, кто старше, в группе, будь то это в вагончике метро, будь то это в коллективе, будь то это на тусовке, где бы это ни было, да, Мужчина всегда слышит друг друга. И если в вагончик зашла великолепная богиня любви, и, э, значит, э, куда-то роняет свой взгляд, все мужчины чувствуют, у них вот как э, связь пошла между друг другом. О, это она, особенная, И лидеру, который самый такой лев, властный, который все привык добиваться в своей жизни, чувствует это она. И он понимает, что теперь его прыжок должен быть безошибочным. Он должен ее догнать и убедить, что она должна ему принадлежать. Диалоги. Поняли? И как, скажем, вот эту перепалку любовную организовывать. На вопрос, увижу ли я завтра вас или тебя, это как вам угодно – вы отвечаете, не знаю, посмотрим, будет видно. Когда будет видно, достает мужчина. Ну, может завтра, ближе к тому времени, когда мы, когда там вот кино в субботу. Я хочу, чтобы ты всегда и сейчас, и всегда была со мной, говорит мужчина. Он, он очень быстро влюбляется, мужчина. Он нужно понимать, он очень быстро влюбляется. Но его нужно немножко вот выводить из этого состояния, чтобы он до токсичности себя не доводил. Нужно ему говорить, как бы про себя нужно смотреть на него и говорить. Ну, неудивительно, это происходит с каждым, кто меня встречает а ему нужно произносить «Мне очень жаль, что я не могу удовлетворить ваше желание прямо сейчас». Вот. И мужчина продолжает, что мне сделать, чтобы ты мне поверила, да? Вы можете сказать, ну не знаю, ну может быть оплатить а, проезд в метро. Мужчина, о, да я охотно, да я дарю вам проездной. И вы ему, не знаю, как относиться к такой щедрости. Я хочу, чтобы вы видели, что в каждом ответе, который я импровизирую со стороны женщины, есть продолжение на разговор. Потому что если на вопрос, как вам сегодняшняя погода, девушка, мужчина спрашивает, если женщина говорит, нормально, мне нравится, и что, и как, мужчина дальше, мужчина говорит, и, и, всего доброго, и Почему? А потому что не зацеп... вы ему понравились, вы его зацепили внешностью, но если вы ему как-то отвечали без вот этого контакта, без желания зацепиться за каждую э, новую фразу, то, безусловно, что, что в вашей игре, в, вашей, в вашем разговоре нет, с вами не поиграешь, с вами не поиграешь, с вами математику хорошо решать, вот. Но, э, скажем, если мужчи, у мужчины не состоялась с вами игра, он побежит и будет искать, с кем у него игра состоится. Вот там в этом смысле я люблю упоминать интеллектуальная сексуальность. То есть мы должны понимать, что наши ответы могут быть, ну вот просто вот все, что в голову.